Pehlivan. Bugün size Ramazan'da tok tutan 5 besinden bahsedeceğim. Birincisi yumurta. Yumurta en çok tok tutan besinlerden biridir. Ayrıca anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. İkincisi ceviz. Yüksek oranda lif, protein, tekli ve çoklu doymamış besin öğelerini içeren ceviz size oldukça tok tutar. Sahurda 2 ila 4 tane tercih edebilirsiniz. Üçüncüsü yoğurt. Yoğurt zengin kalsiyum kaynağıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Protein kaynağı açısından zengin bir besin olduğu için topluk hissi sağlar. Dördüncüsü tarçın. Kan şekerini düzenler, metabolizmayı hızlandırır, topluk sürenizi uzatır. Gün içerisinde bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı tarçın tüketebilirsiniz. Beşincisi yulaf ezmesi. Kan şekerini ve bağırsak fonksiyonlarımızı düzenler. Ayrıca diğer göre sarımsak içerdiği için daha çok tok tutar. Ben diyetisyen Pınar Pehlivan. Bu videoda size Ramazan'da tok tutan 5 besinden bahsettik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.